akan Berlari menuju kawan Untuk segera melesatkan bola Sampai mencapai angkasa Jauh dan tinggi Let's try to keep it disappear.